Hi iedereen, welkom terug op mijn kanaal. Zoals je hier achter me ziet, betekent dit dat we een receptenvideo gaan maken. En je hebt het vast ook aan de titel gezien. Eh, vandaag ga ik iets maken wat ik nog nooit eerder heb gemaakt. Ik heb het wel vaker gezien eh, in vlogs die ik kijk op YouTube. Want ik kijk de laatste tijd heel veel Koreaanse vlogs. Ik vind het gewoon interessant. En ehm, ik zie ze altijd heel vaak um, ehm, tokbokkie eten. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar in ieder geval, dat zie ik ze altijd eten. En het ziet er altijd zo heerlijk uit. Dus ik dacht van, ik wil het ook eens proberen. Ik wil weten hoe het smaakt. En aangezien ik geen Koreaanse vrienden heb, ehm, ga ik het zelf maken. mijn versie wordt een beetje anders. Omdat in de Koreaanse zetten ze viscake. Maar dat ga ik dus niet zetten. Dus ik ga gewoon tofu gebruiken. En ik hoop dat het lekker wordt. Dus eh, laten we beginnen. Voor dit tteokbokki recept heb ik kool, spitskool. Ik heb een halve ui. En ik heb uh, eh, lente gesneden. Verder heb ik ook nog fried tofu, want ik eet geen viscake. En ik heb ook shin ramyun. Die is de beste ramen, heb ik begrepen, die je kan gebruiken. Vind ik ook zelf lekker. En ik heb ook nog uh, rijstcake. Die heb ik gekocht bij Orientals. En de saus voor de tteokbokki. Die heb ik ook gekocht bij de Orientals. Eh, voor de rest heb ik ook nog uh, pepper paste pasta gekocht. Voor het geval dat ik het nog niet heet genoeg vind, want ik hou van peper. En ik heb ook nog water. Ik begin eerst met het toevoegen van water in een pan. Daarna voeg ik de rijstcake toe. Ik voeg twee pakjes toe, want ik ga het samen eten met Jerjay En de rijstcake is best wel klein. Dus eh, ik wil er veel in. Oeps, daar ging het papiertje. Dit laat ik dan ehm, even koken tot het water eh, goed heet is. Als het water al een beetje heet is, voeg ik de saus van de tteokbokki eraan toe die ik heb gekocht bij de Oriento. Ik knijp alles eruit, want ik wil natuurlijk niet verspillen. Dus eh, goed alles uitknijpen zodat je al, alle saus eh, in je pot hebt. Daarna roer ik het even goed om, zodat alles goed gemixt is door het water. Ik laat het dan voor een paar minuten even doorkoken. Met de deksel erop. Als het goed gekookt is, voegen we, voeg ik de rest van de ingrediënten toe. De kool, de ui en de lenteui. Dit roer ik dan ook weer goed door elkaar, zodat alles bedekt is in de saus en alles goed gekookt kan worden. Verder zet ik dan de ramen erin. Ik zet ook de poeder van de ramen, want eh, anders verspil je dat maar. Dus die zet ik er ook maar bij. Ik zet daarna ook de tofu erin. Die mag ook lekker meekoken, zodat het lekker de saus ook eh, opzuigt. zet de tekst er weer even op en laat alles weer lekker koken. Na enkele minuten haal ik de teksten er weer af en ga ik de ramen even goed losmaken en lekker roeren zodat het mooi los is en niet bij elkaar blijft. Dit is het dan. Dit is Tokpokkie. Nou, ik ben klaar met mijn tokbokkie, of mijn raapbokkie. Eh, dus het is nu tijd om te gaan proeven of het ook echt lekker is. Even kijken. En je hoeft het niet per se met stokjes te eten hoor, maar dat vind ik gewoon fijner. Het is een Koreaans gerecht, ze eten het met stokjes, dus ik ook. Hmm. Oh, ja, ja. Dit is goed. Mm Mm. Voor het eerst dat ik rijstcake eet. Mm, even wennen naar de textuur. Een beetje rubberig. Maar het is gewoon prima. Mm. Ja, dit is echt lekker. En het is ook lekker peper. Dat is sowieso voor mij goed. Ik vind ik helemaal perfect. Dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Ik hoop dat jullie tokbokkie of rapbokkie een keer proberen te maken. En laat me weten wat je ervan vond als je dit hebt gemaakt. En eh, ja, ik zie jullie in de volgende video. Doei!